Estamos aqui às margens do rio Irajá, situado entre os bairros de Cordovil e Brás de Pina. E nesta localidade, ao qual os senhores estão percebendo uma grande movimentação de operários desta empresa. E aqui será construído a estação de tratamento de águas pluviais, que em algum tempo estará pronta. E essa estação de tratamento vai limpar a água desse rio que desemboca na Baía de Guanabara, chegando ainda em condições de recuperação com degradação ambiental.